Hello, good afternoon everyone, bon après-midi, and welcome to this uh, short press point with Commissioner Pierre Moscovici regarding the decision that the Commission has taken today about Greece. Uh, the Commissioner will give a short statement and then we will take a couple of your questions. Commissioner. Très bien, la, la, la Commission propose aujourd'hui euh, de clôturer la euh, procédure de déficit euh, excessif pour la Grèce Et je sais que c'est euh, pour ce pays et pour la zone euro tout entière euh, une date euh, importante. Je veux rappeler l'histoire. Cette procédure a été ouverte en 2009. 2009, c'est l'année dans laquelle le déficit grec a représenté 15,1% du produit intérieur brut du pays. Et sept ans après, en 2016, cet énorme déficit a été transformé en excédent. Euh, fait exceptionnel, euh, égalé par des pays comme l'Allemagne et le Luxembourg, euh, moins en déficit que la Grèce, on le sait, durant la crise. Et nos prévisions économiques indiquent que la Grèce restera bien en dessous du seuil de 3% en 2017, en 2018, ce qui nous permet, conformément aux règles européennes, de prendre aujourd'hui ces décisions importantes. Nous avons des raisons de penser d'ailleurs que cette situation-là est durable à court, mais aussi à moyen terme. C'est une décision qui est euh, d'une importance majeure, je le disais, et qui est euh, très symbolique. Euh, nous sommes à un moment où la Grèce récolte enfin les fruits de ses très durs sacrifices. Il y a eu lundi le déboursement de 7,7 milliards d'euros. Il y a un autre déboursement de 800 millions d'euros qui est prévu. C'est la réponse à la conclusion de la deuxième revue programme. Aujourd'hui, euh, deuxième bonne nouvelle, la Commission euh, prend acte de la réduction massive du déficit grec, euh, qui est aujourd'hui clairement sous la moyenne de la zone euro. Ce sont des développements attendus depuis longtemps, ce sont des développements nécessaires au redressement et à la stabilité de la Grèce, ce sont des développements qui sont aussi très positifs pour renforcer la confiance des investisseurs. On sait tous que l'accès de la Grèce au marché est euh, euh, l'étape que chacun attend. Euh, et à l'évidence, les pas que nous franchissons aujourd'hui sont des pas dans la bonne direction. Ma conviction, je l'ai répété souvent, mais nous y sommes, c'est que la Grèce peut maintenant tourner la page de l'austérité pour ouvrir un nouveau chapitre de croissance et d'emploi. Comment sommes-nous arrivés là Par le fait que la Grèce a su accomplir un, paquet de réformes sans précédent. Euh, le, deuxième examen du programme, c'est tout de même 140 actions. Faire 140 actions, dont beaucoup n'étaient pas triviales, euh, ce n'est pas un mince exploit. Et je suis tout à fait conscient de l'impact de plusieurs de ces mesures dans la vie de tous les jours des citoyens grecs. La Grèce entre maintenant dans la dernière année de son programme. Et il faudra clairement euh, mettre l'accent sur la croissance, la croissance durable, la croissance forte, la reprise de l'investissement, l'amélioration du système de sécurité sociale pour protéger et accompagner les plus vulnérables. Et euh, de la sorte, le pays pourra se tourner vers la perspective d'une sortie du programme réussi l'an prochain. Euh, la Commission restera aux côtés du peuple grec dans cette nouvelle étape. dans deux jours, demain même, euh, le président Juncker sera euh, à Thessalonique pour recevoir euh, un doctorat honoris causa. Et j'avais promis lundi que nous ferions tout pour que cette visite soit réussie. Je pense que le peuple grec doit savoir que la Commission, son président, moi-même, nous avons toujours été à ses côtés dans ces moments difficiles. J'irai ensuite à Athènes, moi-même, le 25 juillet prochain pour discuter avec le Premier ministre Alexis Tsipras et avec le ministre Sakalotos de la fin du programme, de ce qui nous attend euh, par euh, la suite. J'ajoute une dernière chose avant de répondre à vos questions, quelques questions, euh, qui est qu'en 2011, souvenons-nous-en, 24 États membres de l'Union européenne étaient dans la procédure de déficit excessif. La quasi-totalité des États membres de la zone euro euh, à l'époque. Après euh, la sortie euh, de la Grèce, il ne restera que trois pays dans l'Union européenne en déficit excessif. C'est le Royaume-Uni, qui n'est pas dans la zone euro, qui n'y sera pas, qui même est candidat à la sortie de l'Union européenne, et c'est la France et l'Espagne. Et s'agissant de la France et l'Espagne, le déficit respectif de ces pays devrait être amené sous la barre des 3% cette année ou l'an prochain au plus tard. Et si je regarde plus globalement encore sur les chiffres, le déficit moyen de la zone euro était de 6% en 2010, il est de 1,4% prévu cette année. Il m'arrive euh, d'entendre que nos règles ne fonctionnent pas, qu'elles sont appliquées trop mollement, euh, qu'on n'y met pas euh, l'ardeur nécessaire. Bah, je pense que la meilleure réponse à cette thèse que j'ai toujours trouvée absurde, euh, ce sont les résultats. Et, les résultats, c'est que les déficits baissent effectivement dans la zone euro. C'est que le nombre de pays en déficit excessif euh, recule de manière considérable. Euh, et nous prouvons là que nos règles sont efficaces et que la manière dont cette commission les applique, avec intelligence et avec flexibilité, est aussi efficace. Je maintiens qu'elle est plus efficace qu'une approche qui serait punitive, euh, rigide euh, ou stupide. Ce n'est pas seulement la Grèce qui tourne aujourd'hui une page, c'est l'ensemble de la zone euro euh, qui sort de la longue période d'austérité budgétaire des sept dernières années. et quand je dis que c'est l'ensemble de la zone euro, il faut maintenant terminer le travail. 2018 doit être l'année où tous les pays de la zone euro, sans exception, sont enfin sous 3 et ça doit être aussi, euh, pour moi, l'année euh, où la Grèce euh, puisse sortir de son programme de manière réussie et harmonieuse. Nous devons marquer ce changement dans le cycle économique en agissant pour transformer la reprise économique qui est là, dans la zone euro, en reprise durable, et une reprise durable qui, de plus, soit une reprise juste, c'est-à-dire avec une répartition plus équitable de ses fruits parmi nos États membres et parmi euh, nos euh, citoyens. Voilà pour euh, la bonne nouvelle que je voulais vous apporter. Je vous remercie de votre attention et je vais prendre maintenant quelques questions sous votre contrôle vigilant. Merci. Let's uh, start with the Greek press, Athanasios. vous montrez là, s'agissant de la Grèce, ce que veut dire un significant fiscal improvement. Là, vous avez 2009, près de 16%, et vous êtes euh, maintenant 2016 en excédent, 2017 très faible déficit, 2018 à nouveau excédent. Euh, euh, voilà qui permet de mesurer de manière très concrète ce que la Grèce a fait pendant ces années, ce que les dirigeants grecs ont su aussi réaliser. Et vous voyez notamment que depuis la mise en place du programme en 2015, l'inflexion est tout de même très spectaculaire. Et ça, il faut le dire, euh, ce n'est pas de la sympathie, ce sont des faits. Thank you, Commissioner. Uh, please ask your questions, introduce yourselves first, and I will start with Athanasios, and use the mics. Thank you. Athanasios, CNA for Greece and Cyprus. Uh, Commissioner, do you think now that after you have uh, actually announced the abrogation of the uh, excessive deficit procedure, the markets could uh, pick the, the, signal and uh, say, let's go invest in Greece and uh, maybe the strategy of the Greek government to exit the markets now in the coming weeks uh, may have a proper effect? And I have a second short question. Now uh, that Greece, actually, when the uh, Council formally decides, is going to be in the preventive arm. Does this mean that we should not expect any extra fiscal measures for the last year of the program? Thanks. Uh, first, about markets. uh, it's not my role to make a prognosis on the day, the week, the months when uh, uh, Greece will regain uh, market access. But obviously, this is the next step, uh, and this perspective is becoming more credible. And obviously, the markets and the investors received this week two very strong signals with the conclusion of the review with the disbursement of uh, 8.5 billion, which has been decided, and with the exit of the uh, excessive deficit procedure, uh, the signal is clear and massive, is that uh, Greece has fulfilled its commitments towards the European Union and the Eurozone. It is that the reform process is ongoing. It is that public finances are now uh, sound and under control uh, it is that there is a, a, a virtuous uh, process uh, of reforms dedicated to growth, which is uh, ongoing. And uh, in one word, that means that um, Greece uh, is a more and more reliable country. And when you have a country which is reliable, with a population which is, as we know, creative, innovative, talented, uh, with an important uh, workforce with high skills, uh, well, uh, you can trust this country. And I think this is a very strong signal to investors. It's not up to me to decide on what market orientations will be, but if these are not good news, what is going to be considered as good news? this is a very important step in the history uh, of the uh, Greek program, uh, obviously, and in the way Greece takes its place and role inside the Eurozone. For the second question, it is important, I said symbolically, politically, legally, that Greece exits the EDP. But at the same time, for the commitments, uh, Greece has a special treatment due to the fact that Greece uh, is still a country in program. So the rules that have to be applied are those uh, which were uh, decided in the framework of the Eurogroup alongside with our common rules. Thank you. AFP? Une question sur la France. Est-ce que la trajectoire que s'est fixée euh, le gouvernement français euh, pour 2018, 2,7% euh, de déficit et 2019, 2,9% vous paraît réaliste alors, la France, elle, est encore un pays en procédure de déficit excessif pour une raison simple, c'est qu'elle est au regard de nos règles communes, au-dessus des normes fixées. Euh, et euh, le gouvernement français s'est engagé à, plusieurs reprises à être sous 3% de déficit euh, cette année, dès cette année. nous allons voir maintenant les mesures qui sont prises. je pense que c'est à portée de main et j'ai confiance dans les autorités françaises pour tenir cet engagement. pour le reste, j'ai pris note euh, de la trajectoire qui a été euh, présentée euh, hier. Je ne prends pas ma calculette à chaque annonce du gouvernement. Nous verrons le moment venu, dans le cadre d'un projet de budget complet, avec toutes les recettes et avec toutes les dépenses. Je pense que dès lors qu'il y a des choix qui sont faits par un gouvernement, ils doivent être respectés. et que ces règles qui sont les nôtres ont un objectif commun euh, qui est euh, de permettre euh, au déficit de réduire de manière régulière. Nous allons examiner le document tel qu'il a été présenté de près avec mes services. Je pense que c'est toujours une bonne idée d'avoir une programmation budgétaire pluriannuelle, surtout pour un pays comme la France qui a envie de creuser un sillon en Europe et dans la zone euro. La Commission va donner son avis en novembre prochain à travers son opinion sur le projet de budget 2018. Euh, d'ici là, je serai, comme je le suis déjà, en contact étroit avec les autorités françaises. Je rencontre le président de la République, le Premier ministre, les ministres compétents, euh, finances et, comptes publics. Euh, et nous allons faire effort ensemble pour assurer le passage sous 3% en 2017 et la confirmation d'une trajectoire pour 2018. je rappelle qu'il faut faire attention dans les dites trajectoires euh, à la fois euh, au déficit nominal, mais aussi au déficit structurel. Et ça, ce sera un point, évidemment, d'attention pour la Commission, euh, parce que c'est au cœur des règles qui sont les nôtres. Nous allons travailler, nous allons travailler comme je l'ai dit, avec confiance, attention et une exigence partagée autour des règles communes. Merci bien. Let's go back to Greece and then Davide. Irina Kostaki from New Europe newspaper. Uh, Commissioner, we had the last ECOFIN uh, before summer and the next one is going to be in October, formal one. So why didn't this recommendation on behalf of the Commission come, let's say, last week in order to pass it uh, from the ECOFIN yesterday? Now we need to wait until October. Uh, uh, the, the, the, we uh, had to follow a procedure. Uh, we went as fast as possible and uh, we are going to go as fast as possible. Uh, but uh, th this procedure is a silent procedure which is now ending, and the Commission has taken its responsibility. There is no doubt about the decision, and the Council was already informed yesterday. I'm going to go to who's been waiting, and then let's see if we have time for one more. David Carretta, Radio Radicale. Euh, une question sur, l'Italie. Le vice-président euh, Dombrovski nous a annoncé la réponse à M. Padoan dans les prochains jours, peut-être déjà aujourd'hui. Je voulais savoir si vous allez si vous avez envoyé cette lettre et surtout euh, quelle est votre recommandation en termes de correction budgétaire structurelle pour l'Italie. je peux vous confirmer que j'ai signé ce matin euh, avec Valdis Dombrovskis, donc ensemble, euh, une lettre à Pierre-Carlo Padoan qui est en train d'être euh, acheminée en ce moment même. vous êtes italien, donc attaché comme un Français à la courtoisie, et vous comprendrez que je souhaite que la primeur de cette lettre soit réservée au ministre lui-même. Et donc je ne préfère pas dévoiler son contenu maintenant à la presse, avant que le ministre ait eu l'occasion de le lire. Je pense que ce serait une mauvaise manière euh, entre collègues. Je peux juste vous dire, euh, je ménage le suspense, que vous ne serez pas surpris de son contenu, euh, parce que naturellement, le rôle de la Commission, c'est de rappeler les règles budgétaires actuelles en cohérence avec la position de la Commission, donc il n'y a pas d'innovation. ce que nous avons essayé de faire, c'est de tracer un chemin constructif, vous savez que c'est mon mot essentiel quand je pense à l'Italie, entre les marges euh, possibles dans les règles et les déviations non autorisées. Euh, l'idée de la Commission est toujours la même, c'est qu'il faut respecter les règles, que ces règles valent pour les déficits nominaux comme pour les déficits structurels, euh, mais que nous ne voulons pas mener une politique ou inciter les États à mener une politique qui serait hostile à la croissance. Nous voulons garder, cela a été débattu à l'Eurogroupe lundi, une contribution budgétaire agrégée, Euro Area Fiscal Stance, qui soit euh, neutre euh, et donc qui permette la poursuite de la croissance. Nous ne souhaitons rien faire qui puisse compromettre la croissance dans la zone euro et notamment dans un certain nombre de pays euh, comme l'Italie. Donc nous allons utiliser nos marges d'appréciation, mais il y a aussi des déviations non autorisées qui ne le seront pas parce que nos règles ne le permettent pas. Voilà en gros le chemin qui est dans cette lettre qui euh, ne vous surprendrait pas, mais qui euh, devait venir et qui vient à point. take one very last, very brief question. Very quick question, yes. Uh, thank you very much. Eleni Varvitiot from Katmerini. In the Commission statements, it refers uh, the efforts done by recent years. Do you mean by, could you be more specific what you mean by recent years? Do you mean the previous government as well, the efforts done by previous governments? Um, I, I, I, don't want to enter in, in that kind of debate. Uh, sometimes in Greece, uh, I'm accused by some of being um, uh, a friend uh, of this or that government. Um, and I read recently that some spokesman of an important party uh, thought I was uh, Mr. Tsipras' friend. it's true that I've got very good relationship with Alexis Tsipras, and I consider him as a friend. Uh, as Euclid Zakalotos. But it was uh, already the case uh, for Mr. Samaras or for Yanis Stournaras. my role as a commissioner to, is to work well with the legitimate authorities of the country, whoever they are. and when I look at this graph, uh, I think it shows clearly here we are in 13, here we are in 14, uh, and the rest that uh, there was a contribution by all governments uh, to uh, this effort. And finally, um, the, one who need to be thanked are the Greek people themselves because the efforts rely on them. Uh, and they, uh, I know, made a lot of sacrifice. N now it's time for them uh, that these sacrifices bear fruits. And these fruits must be trust from outside, must be investment, um, must be the confidence of the markets. What for? To create more jobs and to have more growth in this country. As I said, it's the end of austerity, uh, and the end of austerity uh, means also that now uh, we need to move to a strategy which is based on growth, uh, uh, job creation, and social fairness. I know that's what the Greek people expect from uh, Europe some might be surprised uh, that uh, the, the, Greeks are so attached to the euro. Uh, uh some outside Greece say, okay, you are uh, too tough with this country, uh, and I know that they made a lot of sacrifices, but still the Greeks, against all unfavorable winds, were always favorable to the euro, and they are right. and now it's time also for, for, for us, members of the eurozone, to give them back uh, this uh, trust in the Eurozone. Uh, if you ask me about precisely some phases there, obviously, since July 2015, which is the moment of the program, well, the reform efforts has been more efficient than ever. Thank you. We'll wrap it up. That does not exclude realizations, successes, efforts, reforms made before. Thank you very and, uh, much. And, uh, and, one last word, uh, sorry. quiet now, sorry. that, uh, you know I'm so attached to Greece. <laughs> Uh, my message, to, because your, your, your, question was quite political, is that I think that, uh, well, notwithstanding who did what, everybody in Greece should be satisfied with what happens today. And my dream is that political forces in Greece would be capable of working together uh, in the same direction when the general interest of Greece is concerned. And the general interest of Greece is a strong Greece and a strong Eurozone. And today, uh, this day is important because it's an important step in that direction. Strong Greece in a strong Eurozone. Thank you. Thank you very much. Commissioner, thanks to all of you for your attention.